اذا الصوره آه، مع الاستاذ الهاشمي طبعا وهي احدى الشخصيات القادمه وهنالك سر للشغل هذه ربما تكون من المرشحات الاقوياء لمنصب رئيس الجاليه في الترشحات القادمه سحب انساني قادم في الفتره القادمه اذا الشخصيه الثانيه كان مستشارا قانونيا للجاليه حاليا اخذته منا انديانا بولز فاضل والسيدي بادي وستكرمه المسؤولة عن المالية مريم منت السالك طبعا هنالك زحف كبير من انديانا اخذت كثير من ابناء الجاليه الى حضانها نتذكر احمد جلاد ذهب غيرهم ذهب لكن عموما هم في القالب ودائما لمساتهم موجوده اذا الاستاذ فاضل والسيدي بادي على ذكره هو ابن رجل الاعمال الموريتاني الشهير الذين شاهدتموه مع الشيخ سيدي عبد الله في شهادته على العصر سيدي بادي وهو احد الناشطين في مجال التجاره فاضل نريد كلمه رجع السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله جميعا راني شاكر كامل الحضور عيد استقلال مبارك الله يبارك فيكم ان شاء الله جميعا وراجع عن هذا ان شاء الله الدور اللي كنا قائمين به كامل ان شاء الله نتواصل ويعود ان شاء الله عفوا في القريب العاجل ان شاء الله يجي مكتب ثاني ويحسن ويطور ان شاء الله من كامل اللي خلق شكرا لكم جميعا بارك الله فيكم إذا آه، نستدعي آه، الملحق العسكري للسفارة الأستاذ محمد ولي المقداد ليعطي تكريما لإحدى الشخصيات في الجالية نستدعي الملحق العسكري الأستاذ محمد ولي المقداد وسيكرم أحد أعضاء الأمناء العامون سرقته أيضا إنديانا أحمد جلاد إذا نستدعي أحمد جلاد من أجل أن يحصل على التكريم من الملحق في الملحق العسكري طبعا آه، الأستاذ محمد ولد المقداد أحمد جلال تفضل طبعا ستكون هنالك صورة تذكارية مع الملحق العسكري للاستمارة في هذا التكريم شكرا للملحق العسكري وللسلك الدبلوماسي المتواجد معنا في هذا الحفل رغم كل الانشغالات شكرا جزيلا لك آه، أستاذ محمد الملحق العسكري مجالات كلمة السلام عليكم ورحمة الله راني شاكر المكتب على هذا التدريب وعملاق كلية الاستقلال آه، 61 بارك علينا عليكم إن شاء الله شاكرين جاي على الحضور والتبع حركة الاستقلال وشاكرين طاقم الصناعة والمكاني أربعة وسلام Thank you. إذا نستدعي المستشار الأول للسفارة الأستاذ جدو طبعا عبد الرحمن والجدو سنستدعيه ليكرم أمينة عامة لجالية واشنطن الكبرى معروفة بالنشاط وأيضا بالحيوية خدمت الجالية كبيرا الغلات أنت الشيخ التراث تتفضل من أجل أن تتلقى التكريم من قبل المستشار الأول الأستاذ جدو طبعا غلات عرفتموها مع الجالية أيام كورونا أيام التبرعات أيام الشد والجذب في الانتخابات ستكون هنالك صورة تذكارية مع المستشار الأستاذ عبدو إذا هذه الصورة التذكارية وسنأخذ كلمة من الأمين العام السابق الأستاذ غلات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا مبارك سعيد شكرا جزيلا للتكريم إذا طبعا نستدعي المستشار القانوني للجالية جمال من أجل أن يعطي تكريم ل باه طبعا باه أحمد سالم مولاي أحد نجوم فريق الجالية طبعا الشباب كلهم <laughs> مع الكرة مع أحد لاعبي آه، الجالية إذا بعد نستدعي أحمد سالم مولاي وسيكرمه الأستاذ جمال طبعا هذا أحد نجوم الفريق وطبعا فريق الجالية تأهل إلى النهائي ونافس بقوة في البطولة التي نظمت هنا في واشنطن وكان أيضا موجود هنالك في إنديانا عندما قاتلنا على البطولة وسيكرمه أستاذ جمال الصورة التذكارية كرت كرت كرت باطل جمعة منتخب الجالية أو حق حق اسماعيل باه الشباب يدوروا لنا كلمة يبغوا لا لا نقولش الاستعاره السفيرة ما ناسينا القرآن توي إلى شكرا لبعض آه، نستدعي الآن إحدى السيدات أيضا الرائدة طبعا نساء الجالية هن رائدات وموجودين بشكل حيوي في كل الخدمات من حيث تربية الأبناء من حيث أيضا الرعاية للأسرة والإشراف على تربية موريتانية أصيلة نستدعي تينيني تراوري وهي احدى الشخصيات النسائيه الرائده تنين تراوري سنستدعيها الى المنصه آه، سيده عزيزه على الجاليه كما الهاشميه عرفناها جميعا بدماغة الاخلاق وحسن المعشر وايضا الخدمه الجليله سنستدعي رئيس الامناء عبد الرحمن عبدو آه، ليستدعي آه، طبعا ليكرم تنين تراوري وسنأخذ صورة وكلمة من تنين نذكر بأن النساء سيكون حاضرين في الانتخابات القادمة بمرشحة نسائية وقد يكتسحن الرجال وتكون هنالك رئيسة للجالية إذا تنيني تكريم مستحق لهذه السيدة آه، المحترمة من الجالية تنيني كلمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صالح صالح صالح اهلا عبد الله آه. نذهب الى الشباب طبعا الشباب هم لديهم المنتخب نستدعي عبد الرحمن السفاعي وهو أحد الشباب النشيطين مع مكتب الجالية من حيث التنظيم ومن حيث كل الأمور سيكرمه الأستاذ أحمد سيد البات طبعا نستدعي أحمد البات ليكرم عبد الرحمن السباعي وهو أحد الشباب آه، من الجيل الرابع من أبناء الجالية هنا ويشهد له أيضا بدماغة الأخلاق والاحترام والمساهمة في رفع معنويات الجالية وخدمتها إذا سيكرمه الأستاذ أحمد مرسي دبات الذي نريد له أيضا كلمة بهذه المناسبة وهو أحد الشخصيات حار بين الجيل الأول والجيل الجديد للشباب في هذه الجالية صورة تنم عن الأخلاق وعن أيضا التواضع إذا الأستاذ أحمد السكبات نريد كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم خلي خليكم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدكتور مسرور بهذه المناسبة الطيبة هذه المناسبة الكريمة غالية علينا كاملة هي على كان كانوا ابائنا واجدادنا هم السبب فيها عبدون من الشمال وخالد حضاري من الناحيه الماديه والحمد لله عندنا بلد اليوم جميع المقولات بس مطالبين بعملنا نطوروه ونكبروه ومطالبين ايضا احنا هون ان نطور راسنا احنا اول اول حيال لذكرى عيد الاستقلال هون كنا في السنوات الاولى كنا نعدلوا في صالون واحد بالسيف قاع الى من الى والحمد لله اليوم عندنا قاعه ما الحمد لله فيها شطور من الناس الطيبه الحمد لله الشباب واللي فوق ذاك شوي و و و عينك وهذا الحمد لله بفضل الله سبحانه نعم، وتعالى نعم بفضل مولي الموريتانيين الاولين جاوهم سهلوا الحمد لله الطريق للناس وعبوا الطريق الين كاملين كلهم الحمد لله استقر هون بدون انه يتعب وبدون انه يتكركر ما قط حد بات في الخلق ما قط حد بات في الشارع ما قط حد الحمد لله يدخل مشكله ما اجبر خوته وقفوا معاه ولين واخذوا منها جمال وهذا هو هو رسالتي على ان نواصلوا هذا المجهود هذا ما انا جايبينه من الخلق واخذينه بباتنا وجهودنا وهو هو طبيعتنا ونواصلوها كرم هون ذكر روايه قد قالها المختار بداداه لحد من الناس اللي اولي جاوا لنواكشوط تعدال نواكشوط وناقلها انا من فمه جبرت واحد من نواكشوط فم قد استدعى المختار يعني يشارك في في في الاستثمار في نواكشوط وقدم ملف على انه لا يعد الاوتر قال لك واحد ولين قدم ملف قال لهم على قال لهم الرئيس على انهم يحالوا لين لين اللي لين الين جاء قال له اعلنوا ناصحوا على انه لا يعطيه تراب يا غير ناصحوا على انه ما يعدل فيه اوتل لانه لا عدل اوتل ما هو لا هي اجبر حد ينزل في ذاك في ذاك الاوتل وبالتالي لا هي يفشل مشروعه وعلى ما في ما هي ما اوتل واحد تعدل في الدوله وبالتالي هنا عبد الاوتيل لا يفشل احنا هون هم اللي الحمد لله في ذيك المرحله اسسناها الحمد لله هون الناس فتحت بيوتها فتحت صدورها ووقفت مع اخوتها وهذه المرحله فتناها خذناها بارك ندور مرحله ثانيه اخرى ندور مرحله قرايه التركه ندور مرحله توفير الشغل ندور مرحله تعدال تعدال دعم المبادرات الشخصيه واساسا هون نطالب من هذه القاعه بدل نديروها في الانتخاب علينا ندعموا بوتيك العليات من هذه من هذه المناسبه دوركم تدعموا بوتيك العليات نعدلوا لائحه هون عند الباب وانا لا نقعدها عند الباب وكل يدير مشاركته لان في العليات يعدلوا لنا بوتيك نافع شيء يقدر يعود يستوردوا من الخارج يعودوا يجبروا شيء يرجع لهم منه ش... ما يعود شم شم البضاعة قليل ندوروا بوتيك يعود على المستوى في على الاقل 200 الف دولار هذا هو اللي كنا روايات المياه تم من الرجال هذه المرحله على ان يعدل شوي والله يستقبل حد والله يوفر شغله تعديناها ديك وفات مات لحد دارك لا يجبر حد يكدر عليه والله يدقل عليه والله يقول له لحقني الدين فيه والله يقول له عدلني عاوني ديك المرحله تعديناها احنا راك شيء يعود عنده دخل على على على الجاليه باش جاليتنا تستقل كيما استقلت بلادنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وهذا وهذا دور الاهالي رجع لها الشباب اللي منهم الحمد لله والمعول عليهم حنا هاو الثانيين كاملين لان من الرترت والله اللي قالوا طريق الترتريت ودعت من أهلا نرحب بالحضور نرحب بخالد يورو الذي اتى لتوه طبعا نذكر بانه آه، العشاء موجود ويمكن لكل الحضور ان يذهبوا لانه بوفيه مفتوح آه، نستدعي الان احد الشخصيات المهمه في مكتب الجاليه السابق وحيوي وموجود وكان مدربا لفريق الجالية وهو حكم أيضا دائما في المباريات بكر والإبراهيم المهندس بكر والإبراهيم وسيتم تكريمه من قبل آه، الأستاذ يسلم أحد الأمناء العامين الكبار ونريد أيضا صورة إذا بكر والإبراهيم وهو من الجيل الثالث ما نكبرنا من الجيل الثالث من الجالية الموريتانية في واشنطن إذا صورة يتعرض دائما للضغط العصبي نتيجه لانه اربت في ماتشات كلمه استاذ ابو أه، السلام عليكم ورحمه الله أه، اراني اراني نسلم عليكم كاملين أه، والان اختار نفتلكم باني ان شاء الله عادكم احمد سيدي الاخوان يشبتكم وانتم يا غير نحن الليله هون آه جابر لي كان لنا سيلبريت والله نحتفل بعيد الاستقلال راني شاكركم كاملين وشاكر الاصدقاء وهذا بالنسبه لي شيء عادي التطوع شيء رابع عليه زين عند الفخر ولا انت ان شاء الله ولا نتطوع نتطوع على جاليتي نتطوع على لاخوتي نتطوع لي نتطوع لوطني آه، من هون هذا المنبر راني موجه نداء نداء بحضور طاقم السفارة الكريم آه، ممثل في الملحق العسكري لابن المقداد والمستشار الأول آه، يا كان الرسالة توصل الجالية الموريتانية في واشنطن فيها ما شاء الله ياسر من الشباب اللي قد يعاون الوطن قد يعاونوا ماو قد يعاونوا في كل شيء في كل المجالات يجي يعاون الوطن معناها سابع على من المنبر طالبين على علاك اللي عدلوا المكاتب شاو طلبوا به ازدواج الجنسية ازدواج ميت الجنسية اختاروا يزاد علاك اختاروا الناس تقد تولج للبرلمان وتعود وزراء وتعود فوق الوزراء به اللي هون جالية تخدم الوطن ب ب ب بترانسفير اللي عدلوا للفضة كل هون فرد هون في الجالية عنده تقريبا 20 شخص والله عائلة تتكون من 10 أشخاص مسير عليه معناها على الأقل على الأقل هذه الأمور نختارها توصل للجهات المعنية ذيك من الجهة السياسية ومن الجهة الأخرى الاقتصادية اللي نحن نعانوا منها هون نختارهم يساعدونا ذنهم يقلوا عنا ضرائب ذي اللي يتعلق في مواد كامله اللي مشوا شو موريتاني للسيارات للكمبيوترات للامور اللي تخدم الوطن جزاكم الله خير مرحبا بكم السلام طبعا نذكر بانه نذكر فريق التنظيم بانه يجب ان يتم تقديم وجبه العشاء للسلك الدبلوماسي الموجود معنا اذا نستدعي احمد سالم الخوماني من فريق الجاليه احمد مولود هنا الخوناني طبعا تصفيق من الشباب اخاف ان تكون المنافسه على رئاسه الجاليه بين الشباب والنساء فقط ستكون كذلك سيقوم بتكريم آه، كابتن فريق الرياضه والمشرف على المسؤول الرياضي محمد ولسالي محمد ولسالي وهو قادم لتوه من الواتشوت وبارك له بمناسبة الزفاف ودخول القفص الذهبي سيتم تكريمه سيكرم أحمد مولود الخولاني صورة تذكارية آه، كلمة من الخولاني تفضل خمسة أنا شاكر مكتب الجالية شاكر السيد الرئيس محمد بن زين شاكر اعضاء المكتب كاملين وشاكر وشاكر الامناء كاملين وشاكر ام الرجاليه آه، جزاهم الله خيرا جميعا آه، شكرا سكيبيك آه، مهاجم فريق الجاليه سيد احمد دحان مصحوبا آه، بزوجته من الشقيقة إثيوبيا وسيقوم بتكريمه طبعا آه، الأمين العام حمدي والعبد المولى إذا نستدعي حمدي والعبد المولى الذي سيكرم مهاجم فريق فريق الجامية سيد أحمد والدحان آه، تجربة طويلة مع أسبانيا القطرية حيث كان التكوين الرياضي ساوي الصورة تحت العناق إذا الصورة مع مهاجم فريق الجارية سيد أحمد دحان سنأخذ كلمة من سيد أحمد دحان آه، شكرا لحمدي ولعبد المولى جعلر السلام عليكم ورحمة الله وشاكر الرئيس محمد الزين شاكر السلك الجان السبارة كامل ونختار نشكر الشباب كامل اللي واعي راهم قاعد فيهم هاي لكم شو and I wanna a little, I know my English is bad. I wanna say thank you for my family from Somalia. Thank you, Ayan Sumia and my son Simu. Thank you, everybody, and see you later. Ciao. كرت كرت كرت الورق السلام عليكم وقعت لي عندنا تكريم خاص الصوت الجالية الصوت المتميز صوت الحق آه، كبير الدار يعقوب لا يكرم من طرف آه، وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم التصوير تصدر هذا تبسم هربت عنه هربت عنه كلمة كلمة كلمة طبعا شكر موصول لمكتب الجاليه لهذا التكريم طبعا نحن جنود في خدمه الوطن وفي خدمه الجاليه اذكر بانه وجبه العشاء موجوده ويمكن المرور عبر الطريق آه، اليها لتناول الوجبه آه، وجبه العشاء اذا نستدعي فريق الجاليه مع بيرلو بيرلو كابتن فريق الجاليه سيتم تكريم فريق جاليه واشنطن الذي وصل الى نهائي دوري الجاليات من قبل العاشق لإيطاليا آه، سيدي محمد ولي الحسن بيرلو بيرلو بيرليتو سكي بيرلو بيرلو في صورة مع عاشق إيطاليا سيدي محمد ولي الحسن في هذا التكريم بيرلو بيرلو بيرلو مكتب الجالية سيكون بين النساء والشباب صعبه صعبه الله القادم بقوة في الفترة القادمة نعم، ابرز الاسماء المرشحه لمكتب الجاليه هي السيده الهاشميه كما علمنا من مصادرنا اذا نستدعي سيدة أخرى وهي أنا لي من الجالية طبعا أنا لي سيكرمها رئيس الجمعيه محمد بن الزين النالي الله اهلا وسهلا بالنالي طبعا ان شاء الله الجمعيه التطوع سيكون هنالك منافسه قويه على مكتب الجاليه الذي سيعاد انتخابه في الايام القادمه اذا النالي لا كلمة Thank you everyone, I really appreciate it. Thank you uh, President نستدعي الرئيس السابق للجالية الأستاذ عبدو كوليل يقوم بتكريم آه، يسلموا الخرشي إذا الرئيس السابق للجالية عبدو كوليل طبعا أيضا الجالية تعرف عبدو كوليل وكان له أيادي بيضاء على الجالية وقدم خدمات عديدة أحد الرعيل من أبناء الجيل الثاني للجالية إذا عبدو كله سيكرم يسلموا ولد الخرشي الرئيس السابق للجالية لمزو C'est bon. Ça nous semble. السلام عليكم هذه مكتب شارك الجمهور شارك الصدارة شراككم كاملين كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله وصحة وعافية غابت بعض الأسماء التي تكرمها حاضر آه، عمر ولي العباس الصحفي المعروف كذلك الصحفي المعروف نتمنى له الشفاء انظار سيدي جاج ايضا ايضا ابراهيم السالم الشيخ بابي وهو احد ابناء الجاليه إيه. الغابه وموجود في نواكشوط إيه. اذا نتمنى لكم عشاء سعيد وجميل ونواصل مع الموسيقى اذا نستدعي الاستاذ باه الحريطاني وهو احد ابناء الجاليه الكبار واحد وجهاء وسيقوم بتكريم كل من ابراهيم السالم بابي آه، الصورة ستكون موجودة على اسم بابي آه، سيكرم الأستاذ باهو الحيطاني أيضا عن فار سيدي جاش غائبي نتيجة لوعكة صحية أو مشاغل أخرى إذا عمر العباس باهو الحيطاني يعطينا كلمة شاكر شاكر شاكر شاكر شكرا إذا آه، مرة أخرى نقول للجميع بأن يذهب ليتناول العشاء على وقع موسيقى زمنية موريتانيا بعدها سنعود إلى القناع وبعض القصائد إذا الموسيقى وتذهب إلى العشاء